मैं दोस्तों अज आप मना रहे हैं जन्मदिन अपनी चाची का अपनी फैमिली लाए हैं भी आप अज देख सकते आप देवपुर ढाबे से आए हुए हैं ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ